Aquesta setmana Barcelona ha recollit un total de 5 premis que reconeixen l'estratègia que es desenvolupa a la ciutat en l'àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació, una estratègia que es basa en el lideratge públic que exerceix l'Ajuntament amb el suport al sector privat. L'objectiu nostre és prestar més i millors serveis als ciutadans, però tenim una gran oportunitat com a ciutat, que és que primer som capital mundial del mòbil i hi ha una indústria amb una efervescència interessant a la ciutat, i doncs el que intentem és això, fer-ho, a més ajudant a la indústria. Un exemple d'aquesta manera de treballar i que per això ha rebut un premi de la Fundació Socinfo és la iniciativa Barcelona a la butxaca, on s'inclouen projectes com l'Apps for BCN amb més de 200 aplicacions relacionades amb la ciutat o el desenvolupament de la identitat digital al mòbil. Fent concursos de prototips d'aplicacions, intentant posar la marca Barcelona, que és de tots, a disposició d'aquestes empreses perquè després puguin, amb allò que han fet a Barcelona, oferir-ho a altres ciutats del món. La Fundació Socinfo també ha premiat la iniciativa conjunta de Barcelona amb 10 ajuntaments Cloud for Cities i la carpeta professional que permet fer gestions a tercers al portal de tràmits de l'Ajuntament. A més, Barcelona també ha rebut dos premis CNIS d'interoperabilitat, seguretat, administració electrònica i governs col·laboratius pel projecte d'identitat digital al mòbil i per la passarel·la d'interoperabilitat del consistori.